غوريس هەڤاڵێن عەزیز ji bo diyariya seresalê cê wast e ji her vîdyoyekê min vê ev cara koktêlekê bû çavê hewa bikim diyarî piçek serma jikil min e belkî serma min biçin belkî hema yek carî dî serma ewilî şerbetek e çi şerbet bi mişkîlenîne ya me ya tirye ah cibis cibis hebe cibis چنو عجب ثابت عادی با اوه ناو ده بکی اوه زی کا زی زی زی زی زی ها لیتگ ودی با ما جبسه هاشو بگیر پشتینگیر جبسه هاشو بخواه خوشی آوا سلاو رئیس مدوی ویری بوا بیجم چه جارا خانه نترسن و بکن خارن جواب بسن اف جاره اول تش بیواس مهی نبی آدیه تا ده پیواز خواه نیوه جوکی که گلاسه پشتی هنگه خس خسا خود اینی خسا خود اینی آها آها آها آها هندی بشه هیر هیر که پر پر که خسا جمع مکره پشتی هنگه دو دوی های بچیک دوی های مازن چه تدبیر پیدا بکه و بخواب پیدا که کنانده پشتی هنگ وانتا وانتا سو سفنه که بکی سفنه شب کناف دویده الگل خاصی پیواس و هنده پسکیت تخوصا هیر که اندومی اندومی ام نگهشتن اندومی جب که و بخواه الله ورز گاوا جا خوش بد Divettu ceva xwe hêş xweş dilê wekî dê kokteyla gelê dî. Kokteyla vê carê ewilî sêr. Eger kêrek nebî kêrek nebî jî adiye qatekê du qatekê dide. Piştî hingê mûz. Limuzînî Müzik yetede katak yapıştığında gezer. Gezer dediğini ya doka 60 گه انرژی یعنی انرژی خوش دیگی ناو ده 60 گه جبس اینجا بخاکیه اگه کفچک نبی دستی اما خوش یاوه